Kijk je één man, kijk je één. Leer spray control, leer spray control zo fucking slecht. Kijk hoe slecht! Koop een headphone! Ja, je loopt er doorheen, sukkel. Kankertist. Nou, nou, zou je kankerbekken, ga lekker weer terug in huis of zo, kankertist. Jongen, ik, je denkt serieus, ik speel serieus of zo. Dat, dat kwam weer heel slecht uit, Ik klonk echt Dirk. Double tap dan. Sorry man. What the <laughs> fuck? no problem. Hey, look at me man. I'm sitting there chilling. <laughs> What the fuck? <laughs> He got banned banned. we, you hit him and then he knifed his teammate. <laughs> Accept even Guido. Hoe wist je dat ik me nog moest accepten? <laughs> ik wist gewoon, jij doet altijd zo lang met accept. Gaan ze nou echt al drie afgaan? <laughs> Ja. Lekker, dus wie Guido, kom op. Rush guys, rush Waarom mis ik alles? <laughs> Lol, friendly kill. Oh my god, dat kan nee. <laughs> Jezus. Go for kill. Fakkel. Hier. Kill. Als zij... Ah! <laughs> ja, jezus. Kom op. What the fuck? Nee, gewoon wallhacks. Geen one-way smoke wallhacks al die wall heb gedaan. One way woke, one way woke, one <laughs> way, one way smoke bestaat niet meer, het is gewoon walhack. We hebben we hebben bom. Rechts, boost. I'm here de bom is daar, ja. We zijn niet Go Guido, go! Ik want hem niet meer spelen. Die heb ik. Jij ook zo. Die heb ik just pa. Call it wall hacks, call it pro. Als je mid ziet, het is ingesloten. Iemand zit daarmee. They know me of my one taps. Oké, okay, ik had niet moeten one tappen. Last highway. Zilver is master Guardian dus dat is hoe dit eruit ziet. Eentje van hun van 5. Dat was het. Jij moet het doen, want die andere het spelen. Never eh, mind. Misschien door laten die one tap zetten. Oeh, shit tegen ons. Dus. Oh, ik heb een headshot door de smoke. Jullie zijn echt retarded. Jezus. Waar de fuck zat hij dan? Beetgeel plant op... Uh, op B. Zo. Ja, ik ben niet dood, hè. Zo. Ah. Niet via aan de schouder. Oeh. Nice. 丢了吗我去哈哈